kuwi dudu pesugihan kuwi gurine nyuwun nggon penglarisan Mas. Nek Gunung Kawi itu ya pengertian. Gunung Kawi itu bukan pesugihan, tapi itu hanya penglarisan. Ya bener itu pesugihan. Cuman tidak seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang. kuwi pesugian pesugian Gunung kali, Kuwi ngene. Kuwi kebetulan kuwi jan tewas kebeneran aku duwe pengalaman pribadi ning kono kuwi sangat luar biasa ya kuwi pengalamanku ning kono dadi nek ora kleru pengeleng-elengku kuwi taun 2000 kuwi kancaku dhewe kancaku dhewe kuwi ya cedak omah kono, cedak omah. Kowe ora perlu ngerti sapa jenenge ning kancaku dhewe. Ceritane dekne kuwi kepepet ya kebuntel utang. <laughs> kebuntel utang, lah. Njaluk tulung karo aku. Njaluk tulung karo aku ki tujuane njaluk tulung karo aku kok aku nulungi nyili dhuwit ki ya ora nyili dhuwit ki ora ora ngono dadi njaluk tulung aku kuwi tujuane kon ngeterke nang pulau Jawa ngono lho tahun kuwi kuwi kalingan aku kuwi <clears throat> dadi eh, nalika semono ya aku ngomong aku sing mangani anak bojoku sapa nek aku ngeterne kowe no kan ngono kuwi terus dia ngomong gue engko nganu mas bojone sak anake sampean kok tak tinggali dit ben bisa nggo mangan sarene awake dhewe iki lunga nek jenggo kan ngono lho <clears throat> kelingan aku kuwi palingan tenan ceritaku jadi uh, eh, bojoku kuwi ditinggali duit bu, cukup ya Duh, ora ngerti sing penting ditinggali duit bu, sesok mau angkat numpak mobil neng Jowo. wah pokoknya gue luar biasa perjalanannya yo sangat melelahkan yo. Ya. kesel neng awak jenenge neng Jowo, Lampung neng Jawa Timur jadi mobilan gue, gonta ganti mobil nanti pen papat Lampung Jakarta Solo Solo neng Malang tapi waktu gue yo perjalanannya orang gur segampang gue, gelalah, kleru dalan muter kok lewat kidul metu Surabaya orang metu luar menurut Nah, nalika semono kuwi ya wis teko Malang terminal Malang kuwi jam 10 bengi. Bingung iki nar turu nang terminal apa bablas no lokasi eh, sing ati tuju ki mau nang Gunung Kawi. Wes bar ngopi kue sekitar jam 11 bunyi mas untuk motor ke terminal Malang men uh, simpang kawi yang kono ki anak tekan gede simpang kawi jadi nak kono medun jelok simpang kawi wah neng kono jam setengah rolas lebih yo jam rolas kuwi ojek kuwi nak rasalah salah ana ojek nek mobil cilik wis ora ana ditekoki karo tukang ojek ojek kuwi mau Badai ditemputi pak, badai ditemputi pak kok tau ini orang munggah aku ya ngono. Wah lah piye monggo. Lah pira anu bayarane ojeke Mas aku ya ngono. Walah kalau sampean mah pinter mawon lho ora ya kudu ditegesne aku ya ngono. Ya kudu ditegesne pira aku ya ngono. Lah ngono kuwi wedi kumpul nak pinten mawon. Wah pinten mawon kok ora ngatine di Kempol lah, duitnya wes nipes rancaku kuyungan. Tapi waktu bengi kue jam rolas kurang limang menit ora salah ya wis dadian rego kudu mampar loro dhewe munggah ning gunung sing diarani gunung kali ah, Montoran kuwi nalika wis entuk setengah perjalanan kuwi ya rom gue kan jualan ngene ngene wah wes mlebu neng arane dusun talang setan iya talang setan kuwi nek ora baru desa talang setan kuwi wah ambune wes wes pokoke is pesora karo-karuan ambune anane mung wangian kembang padahal aku sewadok jangkauannya burung tekan burung uang sih bakal masyarakat bos pokoknya aku memang wis orang anak saya ngerti gue asal usulnya sekomendi aku dewa orang ngerti nah wong kono wong tukang ojek gue ya tak tekan pak kok ambune wes kok ngene apa wes cedak pak walah urung mas no dereng terus saya tebe ngono kok ngeten iki ya sementing meneng mau mendel mawon sampean ngono kuwi ya memang daerahnya nggih ngeten iki mungkin nek enten sing nimbali sampean sampean pun mendel mawon ngono nong Gunung Kawi kuwi ana telu telung tingkatan neng yo okah nang kono kuwi apa-apa anak ning punden-punden iki gur telu nah delalah nang kono kuwi nggone Kiai Imam satu Sajogo kok jeluk ndak kayak terminale wah kono sing nyambut ki wis wong opah badhe minep monggo badhe tubas napa monggo badhe napa Pak mungkin kula teng mriku mawon tapi ya ngono teko tengah dalan aku dipuapa karo carane iki eh, apa ya? pakaiane kalau wong ngene baruan bawa sorjan bawa ya, blangkon pemandu pemandu yo. Ya. tapi pakaiannya kayak wong keraton kayak mas jadi yo ya, bawa jari, sorjanan kayak wong keraton langkonan cekelane tumbak sampan badai minggah masih e. J monggo dipun e. minggah munggah badai minggah badai minggah kenging nggih mau nggih Jar munggah maksude nang nggon punjene iki mau. Kan ing dhuwur. Nah, bar ngono ana tata carane kuwi ya ora gampang tata carane kuwi. Nang kono nang pinggiran dalan kuwi ya ombone kan telung meter dalan kuwi. Ombo kiwa tengen kuwi wong bakul saji, sesaji kembang lewangian. kembang maneka warna-warna apa wae ana ning kono wis disiapne karo bakul-bakul kuwi mau uga rampe apa wae ning kono kuwi disiapne karo wong sing ning kono kuwi mau nanging aku ora tuku aku ngekotne kuwi penjaga apa pemandu jalan nah sarene wis mlaku ditemokne lah karo juru kunci sing bagian tata cara dudu sing ning jero. Menawa juru kunci kuwi nakoni. Nakonine eh, sampean keng pundi nak Mas? Tak jawab. Kulo keng Lampung, walah cedak kene. Nggih. Lah mau lho wong Maluku. Napa nggih? Pak Oh iya, lah iki lho buku tamune walah nggih. Banyak buku tamune barang. Ada. Nah, Pokoke nang kono kuwi komplit anu rom. Dadi kok Maluku, Kalimantan. Seko ngendi-ngendi ana. Jaten ya pokoknya buku tamu. Kuwi yo ya pakaiane yo ya ora beda adoh karo sing pemandu jalan, kaya wong kraton ngono lho. nang gunung kawi jadi nalika wis mlebu kono ditakoni dan ditekoki tujuane rene iki apa tak jelasne tak jelasne bahwa iki kancaku iki lagi nandang lara wah iya wis mudeng nah nalika nang kono wis ditekoni si kancaku kuwi mau Mas lah sampean sing ngajeng sing pripun iki aku nang kene iki kok diomong pesugihan ki ya moh ibarate nek kowe lara kene guru sae ngobati muga-muga ndang entuk obat muga-muga gendang entuk tombo supaya kowe iso kekangkat loromu iki basa sane pamit ngono kuwi dadi ora gelem nang ngono kuwi iki diomong kesugihan kuwi ora bener terus wewes mudeng tata carane neng kene ya apa aku berungokne nek kuwi aku ora ora wewenang wewenang jawab ora wewenang jawab jadi sing wewenang jawab ya si kanca kuwi mau si R kuwi mau inisiale R kuwi mau ora ya nang R ning kudu Romi sumpah kudu Romi ning R ngono aku duh engko tak kek ngerti tak bisiki <laughs> kudu ning ya delalah R jadi <laughs> ngene Uga rampe Uga rampe kuwi mau sak tampak kuwi wis borongan sing nyate Nek tuku nok dalan-dalan kuwi 200 sampai 300 ribu Neng, nek tuku karo asline wong jero kono ming 150 uga rampe. Ngono lho. ya pokoknya apa wae sak tambah gede nah wis disetujoni kabeh wis disetujoni kabeh tapi terus ditakon, gue arep sing cepet apa sing arep alon-alon obatnya ekspres cara jawane ngono Loh, anak sakit diobati sing apik, Pak. Oh, dijawab iki karep mau. Iki nang kene ono sing jenenge wedhus gaib. Eh, ngono lho. Dadi wong nek nyebutne kene iki pesugihan nggo tumbal nyowo menungso kuwi salah kaprah salah gedhe. Dadi nang Gunung Kawi gue ora pesugihan ngene kuwi tur ya ora ana nganggo nah ning wedhus goke kuwi mau pinangka ijo nyawane maksudnya dia pak ya ora usah numbal ke menungso neng nganggo wedus sing diarani wedus kok eh ora murah anak sing 6 juta anak sing 15 juta anak sing selalu juta jelalah konco kukui mau bisik ya aku duk iya mas dia tuh gak ada tong guru ngawak edu ini mau bilang wae numpak mobil Malang teko Lampung kuwi 500 lebih burung mana kok 500 600 wong tahun piro tahun 2000 tahun 2000 10 tahun yang lalu jadi mobilan kuwi ora cukup 500 kuwi gur mobilnya tok lu mangane sedangkan dia e gur garek 2000 iki mau bayar ubo rampe 150 wis dibayar nah diskusi lah ceritane neng jobo njaluk waktu telepon keluargane bojone sing neng omah neng Lampung ngono lho sesuk iso kon golekne duit kirim duit ora sakmene ceritane ngono kuwi bojone bingung bengi kuwi ditelepon sekitar jam setengah loro setengah loro bengi lo isuk mean sesuk kon iso rasa kon golekne dhuwit 6000 ngono nah terus ditimbali menah karo si mau dewa Pranoto pranata cara munggah kuwi mau bapak e. dan mas rene waktu menang wes ngene wae iki aku gur menai sarono menai dalam dan orang beban juga jadi waktu kuwi wes kabeh padha kompromi niate yo ya tenanan nyuwun siapno duit 2000 iya butuh kuat Sarono ngono didayarlah di belas Mas Sorannya kalau duit sepeser pun sesok mangan karo apa balik ke piye wis ora mikiri kenyataannya duit menggare rong juta ngono lho dinggo bayar kui. timbangane rono gur sia-sia ora kandung gawe wis terpaksa sesuk wis bingung sing penting mau wis ngono iki sing tak nang kono kuwi mau ibarate ya kaya dokter tulisan iki mau di tekne nang nggon wow, bar mau munggah to nang nggon punden nang nggon undene Imam dan Mas Imam Suat juga nang kono rahmat Mas peteng dedek wis anane wis ilang kabeh gambare wis nang kono kuwi wis sembuh piye ramu mudeng aku di nang kene padang jinglang nang nang kono makom kuwi mau sangat luar biasa mistisnya di situ di sudut sebelah kanan ada istilahnya juru kunci utama yang meminta doa di luar pagar di dalam pagar itu ada satu di luar pagar itu ada tiga menyebutkan ya jadi sing mocok nih iki tamu sekolah Lampung jenenge siar jaluk tombo muga keturutan lasing dungo donga sing ning kita sujud kita sembahyang apa isane kita kerja ngono nah, sarana pacara doa kuwi mau rampung dijak metu kuwi sono di mana sing ajak metu hmm. wis hmm. beda anu tugase metu mau metu samping kopi lah kuwi kok ngarep dijak keliling keliling makam gue mau wih wah ombok ngombo banget jadi setiap sudut gue kan ngeplak taruh dulu apa sing diajari ini aku gak ngerti mergoda aku sing tidak ngerti kancaku kon nyekel ngene melok mlebu ya melu aku melu mlebu melu mlebu gak apa-apa aku gur berdoa njaluk ya aku gur melu berdoa orang kok aku njaluk sugih orang ora salah nek wong mlebu kuwi kirim doa kan orang kleru karena pada dasarnya iki ya guru oh, makom kan makam kiai eh, Raden Imam sal Sajugo Nawi jadi oh, setiap kok sudut anak pas nggon apa sirahe kuwi dikeplak ping telu aku ndelok kuwi aku ya melok ngetun ning ndonga apa aku ya ora mudeng nah wis rampung mudeng dijak medun nah nang nggon sing juru pranata carane iki mau wedhus wis disiapne mara nang utang wedhus sing wedhus nyata nyata oh, wedhus ya orang mudeng neng sing jelas iku wedus nyoto rupane ireng neng sing diarani wedus gote nyata wong nyata nyata nyata wedus heeh nyata wedus karena ngono gue dijak munggah meneh neng alas aku kerungu nek yuk monggo mas uh, munggah melih teng uh, kita sarang sarang Ah. ritual ibaratnya apa iki ritual nyembelih kambing goib ini kan ngono dadi nalika semono kuwi ya tak rungokne oh, aku nang andine terus kancaku kuwi jarene aja dadah saka aku ngono to dadi sarana ngono niku nek ana wong wadon kuwi ngeplak pundakmu apa jawil kowe melok aku wis rasa kok gublis kuwi sing blekok pecot sing larai gagal ya dhewe ya kuwi nek jarene ngono kuwi wis mas melok aku wae sing cepet iki wis to balik ora sugih aja celuk jenengku ngono kuwi dhewe melok kuwi ya wis ilang kabeh wong kuwi ditutne ora ana engko kuwi wis sok sing terjadi kaya ngono kuwi ritualnya gagal kabeh. Ya edema lho kuwi. Sing arep dirutealne sapa bingung. Ritual sing ritual ya bali. Nah, pokoke kuwi ping pindhone nalika tak wedhus goke pi mau dibeleh. Kuwi diwengko dikeplak pundake. sebutno iki wedhus Arab, wedhus metro, wedhus Lampung, wedhus Jakarta ngendi karepmu sing penting sebutno aja pati-wanti, aja kepati-pati kowe nyebut jenenge wong. Maksud dan tujuannya apa, Mas? Kuwi nek nganti nyebut jeneng wong, wedhus kuwi lho le nyawa menungso. Mukane makane diarani wedhus kok. Eh. anak wedo sarap ya sebenarnya wong Arab kono sing jitu wong Arab kono sing mati penting aja wanti-wanti wong nyebut kejenenge manungsa wo anakku kuwi ngono mati karena ini wedo sing bersarang apa lambang kan kan ini kok mulai wedo jenenge wedo sing Nah, sarana ngomong Belah diolah di tangan bareng-bareng ora kok digurak ora dia dimasak di tangan bareng bareng ora nah bareng ngono kuwi ya wah kuwi kuwi kuwi ceritane sedih aku ah, kuwi wis aku ora melu ah, aku pokoke ngantuk ngomong karo juru kunci Pak niki sarene uh, wekdalipun sampun uh, enjing ya atas niki jam sekawan kalau tak istirahat sejenak istirahat sebentar pun mau monggo niki enten kamar lah kui kamar kui Mas bayar saya ketemu, enggono lu turu wong turu bayar ketemu. disiapi makanan, kebun mau sarapan mau banget terus lunas jaluk pamit nah wes jaluk pamit nek nah, aku arep kono terus karo koncoku lah terus dadi opo duit sepeser wis ra pamit pun yo bingung duit sepeser enggak enak yo tetep metu sekolah lokasi kuwi telepon bojomu ceritane jaluk kiriman duit iso ra kon jaluk kiriman duit mergo balik wis ora iso oh iya iki babakan sing disangokne iki mau urung urung tak cerita ya dadi nang kono kuwi bar uh, ritual apa ngarani ritual ya dari tua aku mau digawani kantongan loro kantongan loro sing ombone sakmene kandele ya sakmene sak dompet iki nah dompet elek iki dompetku dadi kuwi ana loro beda warnane itu pas pas ritual kuwi ya kayaknya nyebut Sapa Pak? Nyebut jeneng negara. Nyebut jeneng negara. Wes ben golek nang negara kuwi sing disebut. Ngono lho. Bar kuwi terus digawangi kantong loro, kantongan gombal. Siji warnane abang, sing siji warnane kuning. Kowe ora ngerti to? Iki warna abang nggo apa, warna kuning nggo apa? ora ngerti tak critane dadi sing warna abang kuwi mau kuwi dipakokne ning dhuwur awake dhewe nek usaha nah, awake dhewe usahane mlaku ya dicantolke ning dhuwur lawange dhewe ning sisih jero ngono lho carane iki aku usahane warung cilik wae dipakokne nang nggon dhuwur pintu mlebune nggon warung cilik iki mau. Iki maksud lan tujuane aku dhewe ra ya kuwi mungkin sing diarani daya tarik pengasihanmu. Terus sing kantong nomor loro sing warna kuning kuwi mau. Kuwi kon mlebokne kotak. Khusus ora ana sing ngerti kotake. ngono lho nah nek wis dilebokne kotak kuwi aku ora mudeng apa tukul duit apa kepiye aku ora mudeng ning sing jelas setiap malam Selasa kliwon Jumat kliwon Selasa wage apa Jumat wage Selasa pon apa Rebo eh, Jumat pon kuwi kudu nyiapi sesaji kuwi kudu ora iso ora setiap bulan sajine opo ndok goreng loro ndok titik kampung enak ya wis ramudeng kopi legi kopi pahit teh legi teh pahit banyu bening biasa karo alpupo ugo rampe kembang wangi Nah, nalika wis kuwi dhewe didongani dhewe, kuwi sing ngerti ya gursi arti mau aku ora melok ngerti. Ning tata cara niki mau dikek ngerti, ini nek soal dungane aku gak diwene ngerti. Ngono lho, kuwi setiap sebulan pisan. Setiap slekon milih dinane arep selasa apa napa jumat pon, ngono lho. kuwi nek wis wayah isuk kon mangan awake dhewe sak keluargane nek umpame wong papat dipangan separo kudu separo separo kuwi dipangan dhewe aku anak lan bojone sak anak-anake anak turahane kon ngelekne kali mbuh kali cilik mbuh kali gede sing penting sing mili ngono lho ah ngono isuk jam songo kurang lebih jam songo Gue gak entuk mampir-mampir gue. Gua kantongan ini gitu. ya orang entuk kok ning ngisor dadine ming dikok ning dhuwur gini ora entuk kok ning kantongan ini orang lah nah kuwi ceritane ini gue. terus kan iki mau ora duwe duit duwite kentekan duwite kentekan telepon telepon bujinya kon kirim dia selalah untuk silian duit saya lima ratus di transfer di jiko aku kelingan yang Indomaret di jiko ngono loh terus dienggo numpak motor mobil neng balik neng Lampung jadi balik neng Lampung nalika semana kuwi wis aku ora ngerti urusane meneh kuwi urusane dekne sewulan kemudian iki marane nang omah mabul rata cerita hmm, becak Mas Mas Widi ngapa aku lah piye kabari seminggu kaya alhamdulillah Mas uh. alhamdulillah gitu aku malah ramu deng ya lali walah oh, iya iya ceritanya aku tak pengen kerungu alhamdulillah mas warungku biasanya sedina songi ini hasilnya gue telung puluh lima ewu itu aku sedina songi song hasilnya telung ewu telung juta mas sedina songi oh, telung ewu biasanya main telung puluh ewu selawe ewu sedina songi song hasilnya telung juta selawe ewu selawe ewu rupiah biasane murah biasane biasane mang mono jarene paling banter ki lima rupiah lah kuwi kok wi jarene iki kabar iki iso telung juta 2 juta setengah sedina sewengi keramaiane warung ngono lho jadi sebulan kemudian kuwi rene nggawa aku rokok iki ikhlas apa ora kowe aku ngono. Aku nek kok icah kuwi ngono kuwi. Kanca kuwi Kowe ikhlas ora eh, Kowe ikhlas to mas mas Nek ora mergo pitulunge sama aku ora nulungi lho iya aku yo ngono. Aku ora nulungi mergo kowe njaluk ngene kon ngeterke yo tak terke to aku ngono. Bojoku lho nganti kaliren padha golek utangan. Jadi 500 ditinggal 10 dina, kali yo ngono. 10 dino kuwi persis 10 dino teko mah ora mandek karena nek Solo eh, Lampung teko Malang kuwi memang perjalanannya sangat luar biasa jauh itu di Jawa Timur paling ujung hampir paling ujung bener lah jadi nalika semono kuwi dek nenggonku madul sebulan menah nenggonku madul apik kok beda beda Bedane bocah iki nyelot gembedhe kaya wis semuge. Ngejak aku nang ndi Mas ngombe. Ah ngono lho. Dadi nalika semono kuwi dijak omben ya wis aku melu. Melu ngombe. Mergo aku itu tukang ngombe, tukang ngombe biyen nek ora. Nah, kok suwe-suwe bocah kuwi ndadi rumangsa nyetor duit golek duit mungkin penah kerjanane terus medok ngono lho critane iki critane medok kamangka ning kono ngono kuwi wis diweling aja wanti-wanti kowe dolanan kuwi nak, mergo dolanan kuwi engko ilang sawet sapa montrone ilang mergo gak pengin ning kono kuwi juga arep kuwi kuwi dudu pesugihan kuwi gurine nyuwun nggon penglarisan Mas nek Gunung Kawi itu ya pengertian Gunung Kawi itu bukan pesugihan tapi itu hanya penglarisan ya bener itu pesugihan cuman tidak seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang di pengen medok kuwi godho kuwi godho godho wong arep sukses ki tetep ana bodho walaupun kuwi salah delalah senengane medo nah saiki mas nangis kabar sing wedok ning luar negeri sing lanang ning luar negeri wis tetep ilang kabeh bosku ora nang apa-apa papan panggonan didol pak anak sama lumbai sing wedok neng Malaysia sing lanang neng Jepang nek orang kleru kabar sana bisa mau ini dia sukses sukses itu tidak berjalan lama loh Gue orang suwi Oh, sebulan ku wis beda. Wis tak omongne to, sebulan ku mau beda mergo golek duit gampang. Wah, mongso duit kok gampang, mungkin kan ngono. Jadi uang kuwi piye ya? Hilap. Oh, hilap. Mungkin aja oh, peh duwe, aja oh, peh iso. Kuwi terus dimawa. Kuwi ndak apik. Ngono lho, ndak apik. Jadi aku iso kuku ngopo rata kuku nah ini kudu eleng nah tetap semua ada mas gue cerita singkatnya kaya ngunuhi saiki mas nangis ndelok konco koncoku keadaan wis ra apa-apa tak tak pengen ngerti saiki yo sesok tak terkini ngomah oh mas bukan milik dia idol tragis tragis ngono ceritamu. mergo mergo kuat atau mergo melanggar pantangan ini mau mergo melanggar pantangan ini mau mergo oh, harus diweling aja pisan-pisan gue berbuat sing ora bener arpa iki mbok anggap ora bener tetep iki ora bener mereka aku duwe larangan kaya ngene aja mbok larang, aja mbok langgar, ngono lho. Aku kelingan tenan kuwi nalika semono dhek medo, ngono lho. Yo ngerti. Akhire kabar critane terus ambles kuwi kisah singkat pesugihan